con una política de proximidad y capacitación de los agentes de la Policía Nacional, el nuevo director de Comando Noreste de la Policía Nacional, general Olivense Minaya, busca prevenir los actos delictivos en esta ciudad y la región. Tenemos que cambiar la temática de una policía represiva, sino una policía de proximidad. Le estaba eh, explicando unos sistemas filosóficos de alguna policía a nivel mundial que lo utilizan y le ha dado muchos resultados. Ayer estuve reunido con el encargado de doctrina. Ayer tuve reunido con el pastor David Phil, que fue quien me ayudó bastante cuando estuve por aquí. Eh, buscaré la ayuda de, de profesionales para traerle sus cursos a los policías, que eso yo creo en eso, en la profesionalidad de ellos. Y eso hace que ellos trabajen como debe ser, como necesita la sociedad. Las declaraciones fueron ofrecidas por Olivense posterior a participar en una reunión con los uniformados de la entidad que desde el fin de semana pasado encabeza por segunda ocasión. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.